في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو قنبلة انفجرت مساء الثلاثاء ميسي يرسل خطابا إلى برشلونة يطلب فيه الرحيل عن الفريق ليونيل ميسي قد اكتفى من إدارة برشلونة الفاشلة واتخذ القرار هذه المرة بالرحيل ولا شيء سوى الرحيل من منا كان يعتقد أنه سيأتي عليه اليوم الذي يرى فيه ميسي خارج النادي وبهذه الطريقة ميسي الذي قدم كل شيء لبرشلونة الذي كان ظاهر الفريق في كل إحباط يواجهه وخلال حقبته رفع الاسم عاليا برشلونة انتشر اسمه في كل الدنيا من أقصى الأرض إلى أدناها فتى جاء إلى برشلونة كغيره ممن يمتلكون الموهبة ولكن هيهات هيهات وأن تقارن البرغوث الأرجنتيني بأي لاعب آخر موهبة لن تراها على الأقل بعد مائة سنة جاكم يجري ميسي ليون ميسي كيف ستكون الكرة بعدك الحقيقة فما اسماء تغادر فما اسماء ترجع فما اسماء تولد ولكن ميسي ميسي سنفتقده وسيفتقده التلفزيون وسيفتقده المشاهد وسيبكي عنه العشب المختر في كل ملاعب أوروبا رقم من بعد رقم يسقط رقم من بعد رقم يزيد يكبر رقم من بعد رقم الأسطورة تكبر نعم إنك ملك الكورة وإنك الأسطورة يا ليونيل ليونيل مع غوارديولا رفع الطموحات إلى السقف فوصل الأداء إلى القمة طيلة حقبة بيب أصبح ميسي بمثابة محرك البحث لبرشلونة عن الألقاب وبالفعل تكرر الأمر مع لويس إنريكي وتوالت بعدها المصائب مع فالفيردي وكيكسيتين تحمل ما لم يتحمله أي لاعب على الإطلاق أضاع أفضل سنوات حياته رفقة فريق أحلامه على أمل التغيير ولكن للأسف كلها تحولت إلى سنوات ذل ومهانة لنجم كبير ينقذهم ميسي يلهمهم ميسي يمنحهم ميسي يربحهم ميسي يفرحهم ميسي يعطيهم ميسي ماتش وكرة الاتمانات ليونيل ميسي من اليوم هو السلاك الواحلين السلاك اللي يجدوا صعوبات السلاك اللي يجدوا مشاكل اللي يتوقفوا اللي ممكن يحيروا يحتاروا باش يسجلوا اهداف وقت اللي عندك ميسي مسيو السلاك واحلين لا خوف على برشلونة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة كارثية كان الأمر واضحا للجميع ميسي سيودع الكامب نو لا يمكنه تحمل أكثر مما تحمل ميسي وبشكل كبير سيتجه إلى مانشستر سيتي في الموسم المقبل خاصة وأن الفيلسوف بيب غوارديولا هو من يقود الفريق هناك تقارير قالت وأن ميسي كان قد قرر المغادرة ولكن كان في داخله أمر يقول له انتظر لترى المشروع الجديد ولكن حسم أمر الرحيل بعد اجتماعه مع كومان مدرب البرسا الجديد ميسي صدم من كلام كومان ومن أسلوبه الحاد وكأن الإدارة أرسلت الرجل ليقص أجنحة ميسي كومان أخبر ميسي وأنه لم يعد له كلمة على غرفة الملابس وأنه سيكون لاعبا من ضمن البقية ينطبق عليه ما ينطبق على باقي اللاعبين ميسي اعتبر الأمر فيه إهانة كبيرة لما قدمه للفريق كيف يتم مخاطبته بهذه الطريقة وأيضا بعدما عرف ما فعله كومان مع لويس سواريز حيث أخبره كومان بالاستغناء عنه من خلال الهاتف وفي مكالمة لم تكمل الدقيقة ميسي وبشكل كبير سيكون لاعبا للسيتي الموسم المقبل ما تحاول إدارة برشلونة فعله الآن هو أن تحصل على أكبر منفعة اقتصادية من رحيل ميسي عن الفريق وتريد أن تجعله اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم ليتخطى بذلك نيمار أيام حزينة يعيشها جماهير برشلونة بعد تأكد خبر الرحيل دقائق وساعات تمر على عشاق الفريق وكأنها أيام وشهور وقد تصل إلى سنوات ولكن عشاق الكتالان ينتظرون معجزة لكي يتراجع ميسي عن قراره بالرحيل